Hello wapendwa, karibuni katika channel yangu. Kama wewe ni mgeni kwenye hii channel, karibu sana, na kama wewe ni wa zamani, hai, asante sana kwa kuendelea kuwatch video zangu, na video yangu ya leo naenda kuonyesha jinsi ninavyotengeneza hizi weaving. So without further ado, let's get to the video. Kabla sijaanza hii video ningeomba kama huja subscribe kwenye hii channel, please bonyeza hiyo subscribe button hapo chini, na pia ili uweze kujulishwa pale ninapopost, bonyeza hicho kikengele hapo. Na kama hujaona hii video yangu ya jinsi ya kutengeneza closure, nitakuwekea link hapo juu, unaweza ukaenda ukaiangalia. Ili kutengeneza hili weaving unahitaji nywele zozote ambazo unaweza ukasukia rasta za mabutu au rasta zozote alafu nitakata ili kuanza kuzichambua. Kuna video yangu nyingine ambayo nimeonyesha jinsi ya kuchambua rasta, iko very detail. Kama unataka na kuwekea pia link hapo juu, nenda kaangalia hiyo video. Nikishamaliza kuchambua hizi nywele nitazichana vizuri. Alafu sasa hivi nitaweka tu kwenye makundi tofauti tofauti ili kunirahisishia kazi wakati wa kutengeneza weaving. Utahitaji uzi huu uzi nitaukunja katika, nitaukunja mara nne. Ni uzi wa kawaida wa kushonea nguo. Unaweza ukatumia pia uzi ule wa vitambaa, maanake ni mzito zaidi na hauhitaji kuukunja mara nne. Nikishamaliza hapo, nitaufunga kwenye meza, maanake sina sehemu ya kufunga, kwa hiyo nafungia kwenye meza. alafu sasa hivi nitaanza kuweka nywele. So kama mnavyoona ninachukua nywele kidogo kidogo. Usichukue nywele mafundo makubwa, chukua kidogo kidogo ili iweze ikatokea kama weaving kabisa. Alafu utapitisha nywele kwa nyuma, alafu utaingiza ndani, alafu utaivuta. Hakikisha unaikaza vizuri. utaipitisha nywele kwa nyuma, alafu utaivuta mbele, alafu utaingiza nywele ndani na kuivuta. Vile vile kama unavyofanya crochet zile nyingine za kusuka hakisha unazikaza vizuri. Utarudia hivyo hivyo Hakikisha unaweka nywele kidogo kidogo, usiweke nywele mafundo makubwa makubwa. utaendelea kufanya hivyo hivyo mpaka umalize. Hakikisha pia unaweka nywele karibu karibu sana ili ionekane ni kama weaving, kwa sababu weaving nywele zake waga zinakuwa ziko karibu sana. Hutaki yani sehemu ziwe kuna mapengo. Kama mnavyoona sasa hivi nimemaliza. Sasa hivi nitakachoenda kufanya ni kufunga tu pembezoni hakikisha unafunga ili nywele zisiweze kudondoka. Funga mara tatu, mara nne, mara tano, yani uwezavyo. Hakikisha unakaza vizuri. Sasa hivi tutaenda kuzichoma. Kuwa makini, unatumia maji ya moto, hakikisha usije ukajiunguza. Kuwa makini usijiunguze. Ukimaliza kuzichoma, unaweza ukatumia draya la mkono kuzikausha au unaweza ukaziacha zikauke zenyewe. Na pia ili kuweza kuzione, kuzifanya zionekane laini zaidi au zisionekane kama nywele za, za kusukia, unaweza pia ukazipasi, lakini hakikisha usitumie moto ambao ni mkali sana, maana itaharibu nywele. Na kama mnavyoziona, hizo ndo nywele zetu. I hope mtakuwa mmeenjoy hii video. Kama umeenjoy hii video, usahau kunipa like, usisahau kuniachia comment hapo chini, usahau pia kushare hii video na marafiki zako, na kama haujasubscribe kwenye hii channel please subscribe, na tutaonana kwenye video nyingine. Bye.